tambula bulungi so eyo transition bali bakyali baffe basobola okubagamba yakagambo ne bagamba nedda kyonna kyonna kyekiri naye ate kati saawa eno kino kyekiriwo so what happened in between there bali eri gyebali ne baneeno abali sides eno mu politics nabo gyebali in between waliyo bakyali bange abali eri n'abali eno thats an illusion ekyo si kituufu luze tewaliwo bali tewaliwo ne bano tewaliwo bobi wine oli tewaliwo nono kale oyinza okusalawo kondaba mu biti ebyenjawulo naye nga si kituufu yenza omu just dread ze siina byenaamashedi ntaddeko nenkofiira ne bwe mbijjako bino nenyambala esuuti nenkyusa nenzira mu luzungu same thing naye nga mba njogera bintu byebimu so bakyali bange bakyaliyo bensobola okuwuliza mbawuliza naye kituufu nafuuka bize nnyo naye bensobola okuwuliza mbawuliza tugezaako keeping in touch kyova olaba nti ne bwe tuba tukozeyo obuyimba bwe tukoze tuba twagala nnyo buli presentinge kiri tetwagala kukyuka kuva kwoli gwe twali no twakyusa bukyusa ngoye twakyusa bukyusa lulimi twakyusa bukyusa platifomu zetubyogererako naye nga efe bali ne bakyali baffe era be bali wadde twafunayo ne bakyali baffe abalala abaloodimu <laughs> naye ate era twafunayo n'abalabe <laughs> abalala so the same thing naye nga fe bamu I don't know if I make sense to you. Yeah. Thank you. Movie yafuluma Ugandans bali bagala okugira bako. Uh, you know the documentary it's been a ah, yewero na eba na Uganda they ah. want to know the platform aba inzo okugira ne bagira ba. Thank you. Uh, twina film documentary documentary yo ba documenting abulamu bwange ne bakyali bange ne family na biki bye tukola okumala emyaka mukaaga almost musanvu tena bakufuluma zigenda kufuluma mu september just zino uh, screening zi promotional screening um, egenda kufulumizibwa natgo national geographic channel naye uh, eraga ensi yonna so zino zolaba screening zetugendako zi promotional screening tugenda zikola omwaka mulambo tuzikoze since september last year tugenda zikola paka september wenafuluma okwetoloola ensi yonna so that enegenda okufuluma nga yakabi zifirimu ezakabi bwebazikola basooka zisudiya ne bamakinga sure ensi yonna yona picking attention then ne bagireleasinga of course uh, dan magic yagiddeko am super excited yeah. uh, akayimba ako amazima nalumansi buli omu alowooza ye nalumansi buli omu alowooza uh, bagamba you know, everyone is making a debate akayimba ako nga tukawadde analysis yonna okutandikira kuwe today wa dan magic analysis nalumansi yaliwa <laughs> nalumansi yali oluze kubadda togwangamu bubuuzo bukyokoza anyway nalumansi mumuwa obudde mujja mutegeera ajja kwejjayo okitegeera <laughs> mubeere bagumikiriza ill talk about the, the lyrics uh, dan magic producer anayogera ku the music and the production naye ffe kuva dda music waffe tetuyimba just muwawa wabula tumakinga sure bwe tukola oluyimba yuno lucommunicatinga eri abantu ab'enjawulo so of course thats a love song nga bwe waluwulidde naye era uh, luli philosophical and poetic so um, nga bwe tubadde nga tugamba buli muntu bwe tuyimba buli omu abeera eyo napikinga mukyapikinga kakati gwe kyoba opikinzeemu kyekyo toli mukyamu njagala ogamba bannayuganda n'abatuuliza trust your instinct trust your brain trust your interpretation bw'oba ofunye obubaka bwebo mwoyo waayise okukwatako naye nga nalumansi ajja kwejjayo mujja mulaba at the right time mumuwa obudde um, save that magic. oh well, now uh, we're explaining. Eh? It's a it's a poetic song. It's a love song. It depends on how you perceive it. When go to. In most cases, we we team we are for producing eh, chintu over our music. We give it a lot of time, and we make sure we give our fans the best. Uh, well, I've seen different re uh, reaction concerning that song. Uh, people were talking about its sound specifically. Some were saying, uh, some called it bogus sound. Uh, <laughs> to me, I think that kind of statement was uncalled for. And today I'm going to answer this uh, for, for, for its very last time for us as Firebase or for me specifically, I'm not a normal music producer that many of you know outside there. I'm a revolutionary music producer and I know exactly what kind of sounds fits what kind of message. Uh, for those who had different thoughts about that song, for those who had complaints, for those who spoke about its sound, for those who said that uh, our sound is becoming monotonous, I'm gonna task them or I'm gonna challenge them to go and listen to the big, big revolutionary sound from South Africa, the sound of Yvonne Chaka Chaka, the sound of Lake Dube, the sound of, you can mention all the top, top, top, top cream de la cream artists that, uh, that were revolutionary by then and you compare with our sound and you compare with what we put out there. I mean, we know exactly with our team, I know the artist I work for, I've been working with him for the past years and I know exactly what he, what he puts out there and that is what we give you our audience. Of course there are few who are complaining about that but next time I want them to use a sober mind while analyzing some of the sound in this industry. Thank you. Anyatabula Dan Magic. Uh, Maybe just to add on, <laughs> on Dan Magic, um, I've learned over time that uh, bulina okusalawo lwaki okola ekintu fe tukola enyimba one zicommunicatinge ate ekirala zi avinge attention um, tetuyimba jasi muntu kunyumirwa as a matter of fact abantu abatanyumiddwa luyimba olwo bensinga okwagala njagala nnyo nnyonyo abanyiiga kuba kitegeeza ntegedde um, yuno i understand that magic bwabeera offended bweba undermininga production ye yeah. naye ate nze njagala kukongratulatinga kubanga yuno bwoproducinga oluyimba ne lufuluma mu ssaawa ebbiri ezisoose nga buli critic amaze okuwa analysis what more do you want you know <laughs> that means it has communicated uh, mumakinga sure buli omu awulira oluyimba olwo ate abawe ne kirowoozo kye mwemujja okutegerera nakyo obaoliawo kinabayamba okumanya nalumansi yaani oba banalumansi be baani ku luyimba olwo lwennyini kibuuzibwa nti ayenda osinga saha ngaate saha bwoyaawo mm. era ekino ekisigala nti nno gavumenti beyagala osanga bebaba batwala mm. what do you think about this leadership because in 2020 when i visited your home walaga oli very positive about the industry kubanga yebafudde kyemubuli all these years oyina okuba oyogera ku uganda musicians association yes. Uh, uganda musician association obukulembeze bwayo bwagitandika nze nali saabawandiisi waayo eyasooka uh, nga silver kyagulanya li first uh, chairman of president owa uganda musicians association yatandikibwawo erojjukira abaaliwo lwetwasinkana ku national theatre nga tugezaako okulwanyisa amateeka ago ge baali batandise okuteeka ku bayimbi toyina kuyimba luyimba nga tusazeewo tolina kuyimba ku topiki eno n'ebirala netugezaako kirwanyisa of course uganda musician association yandibadde powerful nnyo naye omuntu agezaako bba kuma nga muli basireevu be tasobola bakkiriza kwegatta somehow ajja kufuna engeri gyabawulayawula era bwe kibadde ah, paka olunaku lwaleero nti yali reduced to fighting ne uganda musician association yali reduced to fighting bobby wine museveni si alina okubeera memba uganda musician association nze kuba museveni si muyimbi talina kubeera salimusale temulina kufukamirira salimusale naawe kubanga mmwe bacreative ye mmwe bagagga mmwe baproducer mmwe katonda beyasaamu ekyo kyobugagga kyanaku nti abayimbi baffe bangi tebakiraba naye era abamu bakiraba kuba nyumyako n'abamu for example saha twatulako netunyumya era nanebuuzaako nti singa nfuuka omukulembeze w'abayimbi kiki ensobola okukola twalina enubian maybe nubian anaaba briefinga naye yona eno ntumuwa ebirowoozo byaffe era nitumugamba munnange genda mukama akulembere okole ekyakabi kyosobola okukolera ba artist mm. naye ndowooza era nga bwekyogeddeko bwe gavumenti eno bwe yalaba nga tukonekitinga ne king saha neremesa okulonda kuba ye teyagala babeerewo okulonda kwamazima nabwenkanya kati gwe omuyimbi alieyo ekyo tekirina kyekikulaga kyogamba kuba abayimbi tulina okuba nga tuli bagezi nnyo kyoŋamba gwe kiyina kyekikulaga maybe nubian has uh, something to say yeah, uh, kyemulina okumanya nti regime eri deliberate okulaba nga ekozesa divide and rule nti wona wona wabeerawo initiative ereeta abantu babeere wamu bafuba nnyo okulaba nga babakyankalanya saawa zino uganda music association okulonda okwali kunna okubeerawo gavumenti yakuyingiramu tera kati saawa zino buli muyimbi tamanyi wawaagwa tamanyi ani akulembera ekitongole ekyo ani tugende wasaha fe tuli basindi tuli baki bwetyo gavumenti ne succeding okudividinga abayimbi ti abandi badde nga bali wamu kati buli omu ali bibye so kino kyo tuleke kyerabira nti ngawe mukiraba mu music wekirine mu bulamu bwa bulijjo era saagala mwawule obulamu bwammwe ne politics kubanga politics akukwatako kasita obanga oli mulamu ng'obeera mu eyo ensi politics w'ensi eyo akukwatako oba oli muyimbi oba oli munnamawulire oba oli ki akukwatako ku lwaki yasalawo buli kimu obulamu bwe obutambudde butya ebyobujjanja bibiri bitya mwe abayimbi mukoze mutya nti baateekawo n'embeera nti gw'okuwandiika oluyimba olina gy'olina okugenda simaye ate balulabe bekkaanye bakukkiriza okuluyimba oba ogenda kuyimba olina okufuna okugetinga registered so ebyo byonna byonna politics kikomawo nti lwaki buli kimu tekitambula bulungi gavumenti eri deliberate okulaba nga tetuli united era bajja kukola buli kimu okulaba nga batwawulayawula basobole bwo okutusuuza ekyaffe ekituufu ndowooza okitegeeredewo by the way dan magic yes wetwayingira uh, into politics sinakuyingira mu politics wetwatandika okwogera ku nsonga ezitukwatako ffe nga bannayuganda regime yali deliberate okulaba nga etufrustratinga bataddewo zi ban concerts zaffe baziremeseza yes definitely kubanga music yeyali craft gye twali tu earninga from buli kimu kikyuka naye obulamu nga bukyuse ate sejjusa ku lwaki nti kasita nsigala nga nyimiridde ku mazima ti mu bulamu you have to have something you stand for oba yeah. otherwise you fall for anything that comes your way so nze ndi farm nti kyendiko ge mazima ate kyemanyi ku mazima gasigala mazima leero enkya ne next generation so id rather be in a country nga nsobola okgenda owantu wonna wonna nefuna n'okutuzita okunywa ng'abantu tebanneevuma ng'omuntu eyabalyamu olukwe nze njasigala nga nyimiridde ku mazima wadde embeera sinnungi nenga we bagamba nti newebagalawo oluggi katonda afuna engeri gyakubeezaawo tusobodde okubeerawo mostly nga abo abantu abatukkiririzaamu barichinga out oyinza okuba ngaoli awo nakubira akasimu n'agamba kebeera ku simu ntaddeyo kano ne kano kakuyambe bwe kati so in one or another yeah. we survive tubeerawo ate era kitulaze nti naate amazima gatwongera otufuula abaakabi kubanga bangi nnyo nnyo nnyo abandyagadde okwogera bino bye twogera naye nga batya so abasinga bagamba a ah, fe we can help from this side era kyetumanyi nti no bangi nnyo the majority bayimiridde naffe era naffe tugenda sigala nga tuli ku mazima tetujja kutiisibwatiisibwa oba tetujja ku breakinga olw'embeera gavumenti gyeteekawo kubanga tumanyi nti one day byonna byonna bijja kukyuka amaanyi gadde mu mikono gy'abantu abantu abafuga eggwanga babeere abo abantu be balonze rightfully tuvimbe mu uganda empya ah, ah, well fena tukimanyi when we stopped being passive about the affairs of this nation of course a lot of things changed in our life both positive and negative naye nga bomanyi mu uganda sawa zino bwotunulira situations esiswakwejjusa okuyingira practically into the affairs of this country because well you know that nobody, nobody is safe rather in this country nawe kenyini akute camera toli safe mbu yeah. tokyasobola kuntuukirira netudiscussing oba netubeera fena like the way we used to be anderson kuba olina kyotya ngaomuntu okitegera you see that you also affected so the best option is always to stand on the right side and to stand with the oppressed ugandans until we reach the, the, the destiny. And uh, yeah. we all know that our destiny is going to be a, a, a, a victorious destiny. Yeah. Our destiny is going to be a destiny of uh, a, a perfect Uganda. Uganda where enchavo nagenda kumulago, ugenda kusanga yochi edagala. Fenache tuweta aganga fe. Yeah, maybe okongerako. Tumanyi nti sebajia kutuevuma. tumanyi kyetukola tekiswaza nebosanga mukadde mukulu nebosanga jjajjawo nebosanga maama wa mukwano gwagamba mwana wange mwebala emirimu gyemukola yes ayinza okugamba nga atya naye at least tewali batugamba nti mutuswaza nobagamba mwebale yes abamu baba atya naga e eh, nakutunira naye namaliza gamba mwebale so tumanyi nti kyetukola kituufu kituweesa ekitiibwa kitwagazisa ate tumanyi nti nebiseera ebyomumaaso oluvanyuma nga fenna tukaddiye obanga tufudde still amajja gaffe tegajja kuba nga tebatwevuma bajja kuba batwogerako bulungi nga bagamba waalingawo abavubuka waalingawo ba artisti abayimirira ku kituufu kuba sife tusoose fire lutaaya bamuwaŋangusa nomuwaŋangusa n'agenda ekongo e, e, n'amalira sweden ku mirembe gya miini nga miini tayagala ba artist bayimba mazima ah, ah, christopher sebadduka yawaŋanguka n'agenda e kenya nga gyayimbira kuba yalinga ayogera ebyamazima tekitandikidde kuffe waliwo ne bibata ba byron kawadwa uh, ba okot bibitek naye olunaku lwaleero tubasomako ne mubitabo so ngaaba artist tumanyi nti tetwagala jasi byakubeerawo fe abamu tuyimbidde for more than 20 years tukoze amanya tukubya endongo tukyakadde tubaluse byonna byonna but at the end of the day legacy gyolekawo lyenkulu ennyo nnyo nnyo abantu balibeera bakwevuma obaliba abaliba bakwenyumirizaamu ffe tulikiwa nti bajja twenyumirizaamu kuba tuyimiridde ku kituufu so well take two more questions maybe three gena maaso sebo um, buli muyimbi yenaenawo aba ayimba ayimba nga ayagala oluyimba lwe alufunemu hmm. yimba zonyinyiyo zonyimbye tezikoma ku social media hmm. tezitagenda kumanyisa hmm. kikuyisa kitya eyayimbanga buli nyimba lwokuba mm. nabijjanga direct radio gyenkolera simba mm. nigenda ku mainstreamya nozikolamu concert right now mm. zikoma ku social media nzikoma kinuma tewali artist sobola kupretendinga nti tekinuma okuba nga nsosolebwa mu nsi eyange nasimbye ekiwemula simbye ekivoola naye of course kinuma neera manyi ti music wange akola impact yemu oyogeddeko ekyogamba nti buli artist ayagala afune music we yes kituufu nyinza okuba sikyamufunamu sente naye nga mufunamu kyenjagala kuba sente zamazima fe twakola sente emyaka gyaffe era twali twamala wano twazimbawo 15 years ago so 15 years ago twali wano so twali twakola sente sigamba nti ozi twazikuta tosobola zikuta naye kati okufunamu kitegeeza ki bwendaba nga nyimbi oluyimba nelukwata ku muntu nelucommunicatinga neluyisaawo ensonga nelukiikirira omuntu nfuna satisfaction twandyagadde nesente but for now okumatizibwa ku mutima kyamaanyi nnyo nnyo nnyo tyosobola okukola oluyimba nga tewanayita na saawa 24 nga balukozeemu covers endala i mean you feel honored you feel legendary nogamba well maybe abantu abamu bandabanga big brother maybe abantu abamu bandabanga ekyokulabirako its good naye ate era mmanyi nti oluvannyuma lwa byonna ne bwe tuba siffe naye abaana baffe bajja kufuna mu myuziki waffe kuba myuziki waffe takaddiwa aa paka saawa zino tukyawuliriza zi freedom song eza bob marley tukyawuliriza zi freedom song eza lakedube eza chakachaka pj powers so tajja kufa music waffe because we are living we are you know standing for an idea that lives forever yeah Mr. President, mm -hmm. but okufunayo omukazi tumanyi nti ye waba atuuse wali wayagala time eyinza obutabeerawo gament karia ye ya music naye etambulira kuye nti baba alekeddawo ebaefudde oba sebo siri dependent on him i am independent siriiko era njegere siriiko kintu kyonna kyonna naye kubanga we work as a team nti oluusi ekimukosa nange kingwira uh, for instance last last year ku christmas baali bambukinze okubeera on one of the shows uh, kati nanyini kifo kasayategeera nti nubian agenda kubeera part of the artist naafuna akatengo naagamba nti kaakati engeri gye mugamba nubian tutiddemu kubanga bobi wine ayinza okwekweka mu nubian netulabira awo nga naye atuuse ku stage nemutuleetera ebizibu era eyo show baagi cancelinga its not the only show waliwo neshow era yali entebe mu time ono omusajja we yali akolera zi birthday bivulo mm -hmm. so yali egenda kubeera around the same time entebe eyo era uh, osi we osi atwala yali wakajjansi bebakuba essimu nga promota ntaddeko naaga ntino kakati babadde bakuyita ojje wano obakakase tino omukula nga kyagulanyi tagenda kujja naye ayimbe ku stage eventually ne mugamba nti i don't need to come and explain myself eri owa poliisi promota kasoba nga otuukiriza ebisaanizo byonna byonna seetaaga genda wa muntu kwenyonyolako eventually sho ne bagiggala so bwe tutyo bwe tutambula nti mu kukola bye tukola twesanga nti nokubanga tuyimirira ku mazima tubeera frustrated by the regime naye besides that we continue to do music era tuli mu studio music agenda kubanga afuluma kubanga ebabeera batulemesezza performinga baba ate tebatuzibya emimwa kuyimba so music agenda kubanga afuluma era youll be expecting more of our works tewabiraba ekivulu wekyagira enkuba nesula stage abasinga bakwitisaizinga nye bagamba bobitovuddeyo kubakyaliibo wasirika nnyo webale nnyo simanyi baani booyita abasinga ah, first of all um, kibi nti artist yena aba afunye obuzibu era muganda wange jose camilion stage ye bwe yagwa you know bwaliwo obuzibu it wasn't a good thing namusaasira era nkakasa obammwe oba one of the interviews uh, yagamba ba media people nti yafuna okusaasira okuva ewaffe however ate nkwewuunya bwoŋŋamba nti stage egudde nga balina gwe bawambye ejjo nga balina omukazi gwe bakutte abalina omukuuma nga bebamutta so nesanga nga ndiringa n'ensonga nnene nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo ezeggwanga nyingi nnyo nnyo nnyo nnyo tikyali wange oyinza okumenyeka okugulu yes nsobola okukusaasira pasonali nenkubira akasimu edv eh, nga kibi wamenyesa okugulu naye ate toyinza kigerageranya ku baminisita ne vice president ne speaker wa parliament kubba amabaati kati ekyo kintwalira nnyo obudde kuba ndaba nti kinyiga abantu abekaramoja kumpi kakadde kalamba yuno know? so ensonga ezo enkulu ezo zembadde ntera okuwa ennyo amakulu abegawo wavaayo nokola kavidiyo ngaogamba wezituuka sawa munaana <laughs> enjala ekuluma komenti zetwalabako nga bagamba nti oyingira nnyo mukulu muno mukulu bebekulu kituuko Ah. Eh, nensaawa nazo baziwamba nti kati ku munaana nze enjala terina kulumi erina kuluma muntu omu nga mutufuze bubi enewe <laughs> nkakasa nti sinzenzeka naye naawe bwotuuka ku munaana awo naddala bweoba nga wasiibye oliramu ekintu n'abamu bafunamu n'olusujja naye yo tuveeyo Ah, eh, njagala kusiima mm. ekintu kyewakolera muganda waffe ashiram ah, nti yafunye obuzibu ku mulimu naye n'omumazaayo ekyo kirungi nnyo si tetukisiimiridde etya kubanga weoyogera nabo balaga mubyaddala tebalina nnyo obuzibu naabo mm. ate naawe olaga tebalina nnyo obuzibu nabo mm. era ngenda gattamu ne mayinja kubanga omanyiddwa olwokuba nti owe ekitiibwa buli muntu naye mayinja yagamba kyagulanyi buli lwansa nga ndowooza ankolamu kakomedi kuba etwasemba okubeera fena mukuzika kwa mamamesaji aamba e, eh, mayinja nsaddamu kukulaba tewakomaawo n'omwana ebaleti etamutuuka <laughs> kati njagala manya abantu abo okwatagana otya nabo individual era sitandiyo ebyetya ku buli muntu eh! kati olaba banaye n'emisango gy'abantu abalala mu ginteeka kategwe keizi gwe kakati edi mutwe bakwate enkofiira n'ajiwa omuntu kati edi mutwe nze namugeza omutwe oba nize nagumukoza <laughs> okyegera kati nogwo musango gwange <laughs> anyway ngeyo tuvuddeyo ba artist banange nga bwe ŋgamba saagala saagala nnyo okuzirowinga ku artist omu njagala nnyo okwogera ku bintu ebitugatta fena naye ah, ffe nga aba artist tuli basomesa era katonda yatuwa amaloboozi gano tugakozese ne si katala oyinza odikozesa okuyamba banno oba notosobola dikozesa so wabawo ebintu ebitugatta ennyo kati ebiruubirirwa binyina ne bannange banubyani ba dan magic ba devi ba edi mutwe ba apas ba, ba young mulo ba dax vives ba zex bani gyebiri naate waliwo nebiri historico nti go nti twakula naye twayimbanga twavuganyanga nnyo ne kamiliyoni ne bebikulu but that is 20 years ago toyinza kuŋŋamba ngaeti ngestak 20 years ago. No. Naye ate oli ayinza okusalawo n'getinga stack there. I mean, growing up, grow, growing old is compulsory, but growing up is optional. Some can choose not. So, wabawo ekitugatta, of course tukwatagana. Bannange mbawanye ekitiibwa nga bo. N'ebiseera ebisinga twesanga ng'oba katuwaba wanjawulo oba ng'ebintu biraba mu ngeri ya njawulo. Nze ndaba nti abantu engeri gye bansitudde ne bambeererawo ne banfuula buli kimu ne bampa buli kimu right from my geto days to today ndaba nga kinkakatako okozesa eddoboozi lyange okwogera ekyo okuyamba abantu bange ate munange ayinza okubayisi kyekikola ki kyekimukwatako so tusigala tusinkana ku bitugatta musinkanye ku pate musinkanye ku sho ya muntu yino ne mubuziganyako ng'abantu ne munange bimwogerako sometimes bikendera tekitegeeza nti mubeera balabe no naye mubeera ne priorities ezenjawulo so that is the relationship with my fellow artist of course many of you ava uh, omukyalo ono yalowooza nti mm, uh, oba oliawo nandibadde more of their spokesperson which i want zisirimba olunaku lwaleero for five years abantu benyini benyini abamblokinga okuexercisinga my right abam blocking uh, okufeeding a family yange from what everybody knows music which we invested all our youthful days in i've not heard the voice of my brothers stand with me when such an injustice is being orchestrated on me as a matter of fact ate abantu be batembeeta zate bebanzijeko eddembe lyange so nesanga nga nyina kufocusinga uh, okubeera human being nga nyina kufokasinga kubiyinza okuyamba fenna fenna so oba oliawo bwetutusanga nga tuli fenna nyonyonyo nemboozi oba sizikwatagana bulungi mm. <laughs> okwongerezaako ku kibuuzo ekyo ah, wetwogera ku da big fili ah, mulina bye mwali mwesuubiza emyaka abiri emabega nga mwe we mwaliko nga abasaa kyakwatagana what do you call the big three i think you must not disrespect the industry you cannot reduce uganda's music industry to only three people mukuba ffe twasookawo nayimba abamu tebannabakuzaalibwa nayimba kagoma nga dax vibes oba ali mu napi ngaobaffe febusi tanatandika na p1 kati nabo basita so temukakanya industry ya uganda mujjeewo ebyo ebintu bya museveni ebyokwe aha nze nasoose wano kakati no abaana balungi bakabi bali talented mubawe echanse okay uganda has more than 100 big artists kuŋamba otya nti big three what do you call big three bebaani abo lwaki obanteekamu <laughs> okitegeera kyeŋamba biki byetwesuubiza twalinga tuvuganyanga okuva edda kati oyinza otya okundeetera waliwo omwana gwe twalananga naye paatu ewaka mm. yansanga ngasitula miguna gagwe kyagulanyi nakubanga nokubanga oli muto olikyali wange imiriro ntwaleku ningagwikyali nkuteekemu esikali lyange kubanga twalwananga nawe katusobola kuŋamba saa zino ndi purezidenti wa uganda tya awad oli purezidenti oyina kyaliwo gwe mwejereganga naye ku luzzi amin we must be able to grow past that at least nze ŋanze saasubiza muntu yenna nti sijja kukula hmm. sina gwe nasuubiza nti sijja kuva ku leve eyo no know. I mean, we grow every day. That encouraging ba artist. Kula, nebo kula nabo. Ubongo bo bubu transforming. Nga notandi kukula ebintu mu ngeri endala. Move with those that are moving with you. Be sure nti buli wokula mu nsi, buli wo transforming, buli woyiga ebipya. You're going to lose some friends. Buli wo progressing, ojja kati fa abamu abava mu kyalo, twalekayo mikwano gyaffe be twalyanga naye emiyembe emiyembe ku mu kyalo. Gye bali, n'ojja e Kampala n'odda e Kamoca, kati ate bw'ovaawo n'odda e Nansana, like that bwovaawo n'ogende nairobi bwovaawo n'ogende bungereza you keep progressing you know bana obolese mabega tobeerabira sigala nga obawo ekitiibwa buli obakwetaaza esigala nga naawe obeera useful to them but grow please grow nammwe ekyo njagala obasaba allow me grow n'emikwano gyange please allow me grow don't take offense of that we only live once we are in our 40s am 41 years old kati abaana bange bansinga n'obukulu bakuze i mean n'obuwanvu so we must be able to grow yes kakalamukyalo oli kasoke no <laughs> kakalamu erinnya linnyumira ŋŋenda <laughs> um, uh, kuwa satu satu kale nze nkuba ennya right kati nze nja kuwa oluyimba lwange olusooka playlist kubeera bwe tubeera mu motoka onakubayo akake nononononeno thats how we enjoy nze akange asimanyi artist naye bakayita soweto se not apathaid thats my first song nubian destiny bujubanton then magic madara <laughs> madara bujubanton akange akalala bon in africa origina akafire butaya <laughs> obusibuna yes uh, heal the world Michael Jackson. ah, that's humbling. Yeah. Uh, enimero yoku buganga, hamani basude. Uh, numero anyanyimbaza eri wamala. Collectively. Collectively? Yeah. Wow. One love, Bob Marley, na ene nyimbaza Bob Marley ndara. Um, uh, Pulizanyo non-stop the Paul Cafero. mbeera njagalana akayimbaka gamba byonna byemwagala kola mubikole naye temuzijukiza lockdown <laughs> okay thank you very much have a good day